Битва за Бахмут стала одним з найжорстокіших бойовищ у російсько-українській війні. Цей запеклий бій на віки символізуватиме героїзм, самовідданість та мужність українських воїнів, які досі несамовито борються із російськими загарбниками, відчайдушно виборюючи цілісність своєї батьківщини, мирне та процвітаюче майбутнє для своїх дітей. Ну а тепер під ваші оплески я запрошую до слова міського голову Олександра Маркушина. Зустрічайте. Пане Олександре. Дякую. Друзі, ну перше я хочу подякувати Дар'ї Суворовій за цю ідею, яка була, що в нашому місті Герой Ірпінь намалювати такий е, мурал. І, звичайно, хочу подякувати виконавцю, да, пану Івану, який дуже класно це зробив. Всі разом ми захищалися від російської навали і перемогли. І сьогодні Бахмут відомий на весь світ своєю незламністю, своєю відважністю, як це місто захищається. І я знаю, що зараз збирається петиція, щоби місту Бахмут дати місто герой. Я вважаю, це 100% правильне рішення буде. Друзі, цей мурал це символізує підтримку нашого міста, місту Солідар і місту Бахмут. І я впевнений, що скоро ми переможемо і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Хочу запросити Дар'ю, хочу їй вручити квіти. Будь ласка, Дар'я, підійдіть. Дякую, пане Олександре. Даша? Прошу. Добрий вечір, день. Дуже дякую. Ніколи не вміла казати. Краще співаю, але хочу подякувати перш за все насправжнім хлопцям, які підтримали мене, Карплюку Володимиру, Щербині Петру. Маркушину. Мініський уклін вам. Я не маю можливості поїхати в своє рідне місто Бахмут, тому Ірпінь став для мене маленьким домом, куди я можу приїжджати. І дуже рада, що тепер буде ця стіна незламності. Хочу сказати, що Донецьк, Донбас, Артемівськ, Бахмут був, є і залишиться Україною. Дякую, Даша. Я запрошую до слова голову е, Бахмутської районної ради е, пані Світлану Іванівну Кіщенко. Я, на жаль, е, не встиг підготувати реч, бо малював <laughs> цей мурал. Для мене велика честь. Е, і я дуже радий, що сьогодні в Ірпіні я міг е, створити ну, цю роботу сумісно з, е, з Дарією і під, під підтримці а, а, міської ради. Суворова, зустрічайте.

андеграунд бари Мура, мура, мура, мура, мура, мура Залишиться на шкірі моїй Мура, мура, мура, мура, мура, мурали Всі критруми стали підвалами Мура, мура, мура, мура, мура, мурали Залишиться на шкірі моїй Бадани Багницького Руслана Найвідоміша Світлана То на наплівку, навколо мене полігони, я бачу інші кордони, війна не відступає, де весь позаду стріляє, мора, мора, мора, мура, мура, мурали, секрету, андеграунд чоловічі штани, розмовляємо матами навколо, завжди було світло і тінь. Море, море, море, море, море, море, секрету, андеграунд δάσκηρη μου γη, δάσκηρη μου γη, δάσκηρη μου γη, δάσκηρη μου γη, μου γη, μου γη, Наступний морал я відкрию в місті Києві, а третій буде в Парижі. І по моєму плану в Києві теж буде зображена сіль, а в Парижі на честь перемоги. Я намалюю шампанське. Слава Україні! Цю пісню Дивною долею я написала в місті Маріуполі декілька років тому. Я мала концерт там і сказала своїм друзям, що не можу там спати, тому що на вулицях дуже пахло смертю. Він каже, Даша, ну що ти знов таки придумала? Вже нема війни, її не буде. Тут класне місто. Я попросила його терміново мене забрати в Київ додому. І через рік почалась війна. Вона називається Маки. Маки лежать в снігу, а я до тебе йду, тільки тебе нема, більше тебе нема, маки лежать в снігу. Тримає теплі руки, холодний гачок, мов дитина, я заблукала з червоними маками, солодкий крок спи, мене більше немає, ти пливеш в моєму човні, де б ти не був, ти відчуваєш себе в мені, мені, маки лежать в снігу, а я до тебе. ім'я зброя, нас знову троє, що було твоє, лишилось моє, чекали птахи коло Чорного моря, та тебе нема. Її ім'я зброя, нас знову троє, що було твоє, залишилось моє, чекали птахи коло Чорного моря. Один куплет цієї пісні я написала, коли їхала в горах, і мені зателефонувала мама Паші Лі і сказала, що нарешті його тіло вже знайшли. Це сталося в Вербуні, ви всі знаєте, він мій соратник, він теж був артистом. Хочу, щоб пам'ять про людей мистецтва жила, тому що це люди, які мають в усі часи лікува... лікувати душі і нести красу. Для мене велика честь сьогодні співати для вас. Дуже дякую. пісню хочу присвятити всім жінкам. Мій тато так мене виховав, що він казав. Ні, мама виховала так, що жінка справжня має йти завжди за чоловіком, склоняти перед ним голову, поважати його, любити його. Я дякую кожному воїну. Я знаю, тут багато військових, мій низький уклін вам, але без жінки неможливо нічого. Я присвячую цю пісню. На жаль, написала її не я, але дуже класний музикант. Чи знаєш ти, як сильно в душу б'є бажальний дощ? Так ніби він завжди чекав лише мене. А як болить зимовий спокій нашого вікна. Ніжно далекий, як і твій улюблений далі. пути. Ніжно далекий, як і твій улюблений монет. nigdy Pobrać te życie для вас грають мої друзі, кращі музиканти цієї країни. Ярослав з е, надзвичайного українського міста Луганську. Гітара. Бас-гітара Сергій Горай із Києва. Цю пісню я писала у Львові, коли була дуже сильно закохана. Вважаю, що ця весна має нести кохання. Не забувайте цілувати одне одного, обіймати, тому що все, ради чого треба жити, це любов. Я в це дуже вірю, я пишу про це і знаю, що кращого не існує в житті у старому Львові так довго мовчали, на площі гуляли під літнім дощем. а я дуже люблю тебе. Я хочу запросити зараз людей, без яких би я в житті цього не зробила. Не всі вони тут є, але. Катерина Літвіненко, будь ласка. Андрій Бойка, будь ласка. Андрій Кашара, Рузмін. Хочу запросити. Сергій Стамбовський, мій друг, який підтримав з першої миті мене. Сергей Стамбовский, прошу вас. Іван Шульгін, художник мурала. Хочу запросити людей, яких, без яких я би ніколи не зробила це. Петро Щербина, дуже прошу. Дуже прошу. Я дуже всіх назвала спортсмени, музиканти, художники, бандити. <laughs> Є всі тут. Мініський уклін вам. Я дуже вдячна. Слава Україні! Героям слава! Нехай цей мурал живе і буде. Дуже вдячна кожному. Дуже люблю, дуже пишаюсь. Хочу кожного поцілувати. ночі пити вино тут. Я, до речі, вже не п'ю сьогодні, вип'ю шампанське.